Ma musique, c'est un mélange en fait de, je pense, de musique classique, de jazz et de musique latine. Euh, bon, la musique latine est vachement apparue. Euh, ma première source d'inspiration, c'était Chick effectivement, qui a fait beaucoup de musique euh, latine, et ça j'adore. J'ai aussi donc fait des percussions brésiliennes dans un groupe de batucada brésilienne pendant quelques années, et ça m'a appris aussi à respecter un tempo bien précis, avoir des rythmiques assez précise et puis à maîtriser un peu plus les rythmes, euh, etc. Donc c'était ça, d'un point de vue latin. Le classique, bah, qui j'arrête, et puis ce, mélange, de, et quand même une grosse inspiration de jazz, euh, parce que c'est quand même deux musiciens de jazz, et parce que j'adore le jazz aussi en règle générale. Mais je suis pas euh, nécessairement fixé sur le sur l'aspect jazz. Donc il y a un fou, je pense que je suis plus proche du jazz que de quoi que ce soit d'autre, mais il y a comment dire, je ne suis, pas forcément proche du jazz standard, c'est un peu un côté jazzy, mais avec ce mélange toujours de classique et de musique latine, et puis peut-être à ma sauce, un truc un peu perso. Voilà, ma musique c'est ça quoi.